नमस्कार मी शगुफ्ता शेख स्वागत करते तुमचं पोलीस नामामध्ये मोदी सरकार महिलांना दिलासा देण्यासाठी एलपीजी सिलेंडरचे वजन कमी करण्याचा विचार करत आहे घरगुती गॅस सिलेंडरचे वजन चौदा पॉईंट दोन किलोग्राम असल्याने त्याच्या वाहतुकीसाठी महिलांना खूप त्रास सहन करावा लागतो हे लक्षात घेता सरकार सिलेंडरचे वजन कमी करण्यासह विविध पर्यायांवर विचार करत आहे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली यापूर्वी एका सदस्याने सिलेंडर अवजड असल्याने महिलांना होणाऱ्या त्रासाचा उल्लेख केला होता पुरी यांनी यावर उत्तर देताना म्हटले की महिला आणि मुलींना इतकं जड सिलेंडर उचलावा लागू नये असे आम्हाला वाटते आणि त्याचे वजन कमी करण्यासाठी आम्ही विचार करत आहोत त्यांनी म्हटले की आम्ही एक मार्ग काढू मग तो चौदा पॉईंट दोन किलोग्रॅम वजन कमी करून पाच किलोग्रॅमचा बनवणे असो किंवा इतर पद्धत असो आम्ही असे करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत याशिवाय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटले की तेल पणन कंपन्यांनी देशभरातील उज्ज्वला टू पॉईंट ओ आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत आठ पॉईंट आठ कोटी एल पी जी कनेक्शन जारी केलेत त्यांनी म्हटले की देशभरातील गरीब कुटुंबातील महिला सदस्यांच्या नावावर आठ कोटी एल कनेक्शन जारी करण्यासाठी एक मे दोन हजार सोळाला पी यू वाय योजना सुरू केली होती आणि या योजनेचे लक्ष सप्टेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये प्राप्त झाले होते ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि पाहत राहा पोलीसनामा